大家好，今天是二零二二年二月七日，星期一。咱们现在就来看一下这周美股派息的情况。这礼拜是二零二二年的第七周，一共有四百一十二家公司在本周迎来派息的最后买入机会。仔细收听我们这个收息指南的观众可能已经注意到，在之前几周的节目里，周一都没有什么重量级的派息公司，这一周就不一样了。礼拜一就是一家油气服务巨头的派息最后期限。 这家公司我们上周刚提到过，全球最大的油气服务公司斯伦贝谢，他们是一家成立于1926年、有着近百年历史的法国公司，业务遍及120多个国家，员工来自140多个国家。问大家个小问题，您知道这家公司名称的正确发音吗？如果您用 Google Translation，它会告诉您读 Slumberger，这个发音其实是不对的。 因为它是按照英语的发音规则读的，人家是法国公司，正确的读法当然应该用法语规则。注意听 s c h l o m b e r g e r 这就是为什么中文翻译成斯伦贝谢，而不是斯伦伯格。公司股票代码 SLB，本次分红金额每股一毛两分五，当前股价三十八，年股息率百分之一点三，买入最后期限周一二月七号。 接下来又是一家石油天然气行业巨头——埃克森美孚，油气行业排名第二，业务覆盖从石油天然气勘探、开采、炼化、运输、销售等上中下游全产业链。坦白讲，这两年绿左当道，油气公司备受排斥。埃克森美孚更是在2022年8月被从道琼斯工业指数中剔除，股价当时也受到不小的打击。 不过，就像我在之前的视频里分析过的，绿色大跃进本质上是一个赚面子丢里子的事儿，反而会给石油行业带来至少十年的繁荣期。虽然近一段没有深入研究埃克森美孚的基本面，但是我个人对未来很多年的石油行业前景是非常看好的。公司股票代码 XOM，本次分红金额是每股八毛八，当前股价八十一年股息率是百分之四点四二。 买入最后期限在周二，二月八号。分红买入最后期限同样是周二的另一家公司 TJX，财富五百强里面第一大服装公司 Nike 也只是屈居第二。这是一家专注于经营折扣服装和时尚用品的零售商，旗下的零售品牌包括 TJ Maxx、Winners、Marshalls。 Home Sense，如果这些牌子您都没听说过，建议您咨询一下您太太、女朋友或者女儿，我相信他们多数都会比较熟悉。不过留神，他们很可能会顺理成章地邀请您实地考察一下其中一个或者几个品牌，建议做好买单的准备。股票代码 TJX，本次分红金额是每股两毛六，当前股价六十九，年股息率百分之一点四四，买入最后期限在周二二月八号。 分红买入期限在周三的这家是世界最大的餐饮连锁企业，年销售额达到二百六十五亿美金，全球超过三万家连锁，它就是星巴克。实话实说，我之前一直以为最大的餐饮连锁是麦当劳的，要不是为做这期节目做了些功课，还不知道星巴克已经在二零一七年超过了麦当劳，坐上了第一把交椅。 不知道您在看这期视频之前，觉得谁是餐饮连锁老大的？欢迎留言，看看大家心目中的餐饮一哥都是谁。股票代码 SBUX，本次分红金额每股四毛九，当前股价九十五，年股息率百分之二点零四，买入最后期限在周三二月九号，最晚需要在周三买入才能收到分红的另一家公司是支付行业的龙头。 Visa 这个估计不用我多说了，股票代码 V，本次分红金额每股三毛七分五，当前股价两百二十八，股息率百分之零点六五，买入最后期限在周三二月九号。本周最后一家值得考虑买入参与分红的，又是一家跟油气相关的公司。上周我曾经重点推荐过一家年股息率高达百分之七点五的公司 Energy Transfer。 当时我说他们是世界第二大油气管道公司，这不，本周我们要介绍的这家就是排名第一的油气管道公司 Enbridge，华人一般叫它 n 桥，感恩之桥哈，翻译的不错。股票代码 ENB，本次分红金额是每股六毛七分七，当前股价四十二，年股息率百分之六点二八，这个股息水平是咱们本周介绍的公司里面最高的。买入最后期限在周五二月十一号。 坦白讲，我并没有深入研究过 Nbridge 的基本面，所以谈不上推荐。但是，管道公司的商业模式和特点确实是相通的，就是他们是按流量收费，有点像自来水、天然气或者供电公司的模式。所以，石油价格的波动对管道公司的利润没有直接的影响。因此，这类股票一般比较适合追求稳定收入的投资者，毕竟超过百分之六的年股息率还是挺高的。 不过需要提醒大家的是，目前 Enbridge 的净现金流是负的五百万美金。当然，这点钱相对于它八百七十亿的市值，也就是毛毛雨了。但是如果有意买入的朋友，我建议还是最好先做些研究，了解清楚出现负现金流背后的原因，再投资才比较稳妥。好，本周的情况就是这样，谢谢大家，咱们下期再见。